Jonathan Evans. Mae John yn gweithio ar brosiect Meisgyn yn Rhondda Cynon Taf ers 2004. Yn ogystal â'i waith yn ystod y dydd, bydd John yn gwirfoddoli yng nghlwb Bechgyn a Merched Ton Pentre a'r Gellu bron iawn bob nos, a dywedir fod gwaith ei ieuenctid yn dod o'i enaid. Mae gwaith ei ieuenctid yn llawer mwy na gwaith iddo mae'n rhywbeth sydd yn y gwaed. Bydd John yn treulio ei amser yn helpu pobl ifanc sydd dan anfantais, sy'n heriol ac wedi hynysu'n gymdeithasol. Mae gen lawer o'r rheini anghenion cymleth, a bydd yn gweithio'n ddiflino i gydlynu gwirfoddolwyr er mwyn cadw clwb ton pentre ar gellu ar agor. Mae'r clwb wedi dod yn ganolbwynt lleol yn y gymuned ac mae'n cynnig rhywle diogel i bobl ifanc fynd iddo. Nick Corrigan Nick yw cyfarwyddwr Media Academy yng Nghaerdydd. Sefydliad a ddechreuodd yn 2010. Mae'r sefydliad yn hyrwyddo sgiliau a doniau pobl ifanc er mwyn chwalu stereoteipiau negyddol ohonyn nhw yn y gymdeithas. Ceisiodd Nick brofi y gallai gweithwyr ieuenctid gefnogi pobl ifanc yn y system cyfiawnder ieuenctid. Datblygodd Nick y model triage yn 2009 trwy gymorth timau troseddau ieuenctid a'r heddlu yng Nghaerdydd. Trwy gyfrwng Media Academy, bydd Nick yn rhedeg rhaglenni addysg amgen, rhaglenni celfyddydau a gwaith i atal trais yn ogystal â llu y brosiectau eraill. Ers i Nick sefydlu Media Academy yng Nghaerdydd, mae canodd o bobl ifanc wedi elwa o'r sefydliad. Naillai trwy gael ei dargyfeirio o ddiwrth y system cyfiawnder troseddol, cael ei hail integreiddio i fyd addysg neu trwy gymorth i ddioddefwyr.